Egun on guztiei. Aurten ere, eta daramagu berrogeita la urte, gogora ekartzen dugu martxoaren iruko sarrazkia. Egun hartan, poliziak San Francisco Elizan egiten ari zen langile batxar baketsu bat desegin zuen tiroz. Eta bost langile eta dozenaka balaz zauritu zituen berriro diogu gaur ere hori etxela poliziaren akatsa izan. Estatuko terrorismoaren kasu argia izan zen. Gure ustez, gizateriaren aurkako benetako krimen baten aurrean gaude. Eta ez dira preskribitzen, are gutxiago gure memorietan ere ez. Desde el AP siempre hemos dicho y volvemos a insistir hoy que la masacre del 3 de marzo de 1976 no fue un simple error policial. Fue un caso claro de terrorismo de Estado, cuyas verdaderas motivaciones no fueron otras que el poder y la usura. El poder económico quería cambiar lo menos posible y que quedara igual lo fundamental para ellos, el mantenimiento de un régimen autoritario que asegurara los intereses del capital. Para las personas trabajadoras, para las personas decentes de esta ciudad, sin embargo, estaba en juego un trabajo y una vida dignas, pero también la libertad la justicia social, la ruptura con el franquismo y la construcción de un sistema propio al servicio de una mayoría social. Por eso luchaban, por eso luchamos y por eso ese sistema asesinó a los jóvenes obreros Romualdo, Francisco Aznar, Bienvenido Pereda, José Castillo, Vicente Antón, en Basauri, Juan Gabriel Rodrigo, en Tarragona, eta hainbat, eta hainbat langile, askatasuna eta duintasunaren aurrean, eta duintasunaren alde, bizitza eman zutenak. Y luego nos dijeron, olvida, Perdona, calla, dejad que los políticos, el gobierno, los jueces nos encarguemos de esto. Y lo que nos prepararon fue una versión mentirosa que criminalizaba a las propias víctimas obreras y una ley de punto final que aseguraba la impunidad de los Fraga, de los Martín Villa y de compañía. Nosotros ni hemos olvidado ni nos hemos callado. Estamos ante un verdadero crimen contra la humanidad que no prescribe según el derecho internacional y que tampoco prescribe y mucho menos prescribe en nuestras memorias. Horregatik, justicia, jarraitko dugu eskatzen, Eta egia jarraituko dugu eskatzen, eta gure egia eta gure etorkizuna landuko dugu. la clase trabajadora, compañeros y compañeras, la inmensa mayoría de la ciudadanía padecemos un sistema capitalista preocupado exclusivamente en sus beneficios, en sus chanchullos. Un sistema auténtico vertedero que desprecia la tierra, desprecia el trabajo y desprecia la propia esencia obrera, que no es otra cosa que la vida. Desde el 1 de enero, en poco más de dos meses, 14 trabajadores y trabajadoras más dos personas desaparecidas han muerto en accidente de trabajo más dos personas desaparecidas en Euskal Herria. Y nos dicen, qué lástima, qué pena, dejad, nos vuelven a decir, dejad, que ya nos encargamos nosotros de esto. Y vosotros a casa, bueno, a casa, a trabajar. <laughs> Serio, harináis. ori esaten sioten, barroso ori. aitari, barrosoren aitari, eta ozioren anaiei, eta hori esaten digute gori oraingoan, eta usten baldin baditugu, saiestuko duten beraien ardura, eta inkluso gai dira biktimei errua botatzeko. Guk badakigu eriotsa hauek eta milaka lan hauek ez direla sorte txarraren ondorioa. Kasualitate traje batin ondorioa. AYEN, diru ARÉN, HONDORIO dira. Sabemos que estas muertes, compañeros y compañeras, estos miles de accidentes de trabajo no son fruto de la mala suerte. Son la falta de medidas de seguridad y la precariedad en la contratación las que están en el origen de la inmensa mayoría de estos accidentes. Y eso es exclusiva responsabilidad de la patronal y de la administración. Y por eso vamos a continuar, vamos a seguir denunciando que el accidente laboral es la muestra más cruel del terrorismo patronal. Y estamos también, compañeros y compañeras, en un momento político y social importante. Y lo afrontamos con ilusión, aunque nos han enseñado que no seamos ilusos. Las reivindicaciones básicas como son el salario mínimo interprofesional de 1.200 euros, la pensión mínima de 1.080, la anulación de los recortes laborales, de los recortes en la negociación colectiva, de los recortes en el sistema de pensiones, no van a venir por sí solas no van a venir por una concesión de los diferentes gobiernos, van a venir a consecuencia de la lucha del pueblo, de la lucha de los trabajadores, de la lucha de los pensionistas. Y por ese camino vamos a continuar. La huelga del pasado día 30 de enero, la huelga general del pasado día 30 de enero nos marca el camino por unas pensiones dignas condiciones de trabajo dignas, decíamos, por la soberanía, por el cambio social. Ese es el camino, el camino de la lucha. Y para ello también es necesario, compañeros y compañeras, en un momento próximo, electoral, fortalecer el espacio soberanista y de izquierdas. Aunque de esto ya os comentarán más tarde en el homenaje posterior. Beraz, sistema politiko, ekonomiko eta sozial propioa buru jabea eraiki behar dugu. Herritar gehienen beharrei erantzungo diena, elikadura, etxe bizitza, osasuna, zaintzak, eskuntza, kultura, lan desente eta sozialki baleagarria. Azken batean, bizitza duina Euskal Herri Libre batean. Gure garaia heldu da, adizkideok eta egun eta euskal preso politiko guztiekin batera independentzia, sozialismo eta feminismoaren bidea egingo dugu. Gora euskal herria eskatuta! Gora euskal herria sozialista! Gora martxoaren irua! Gora! laneko ez beharrak ugaldu zion dira urterik urte. Azken hamar urteetan Euskal Herrian zirenta berrogoizata sortzi langile hil dira lanean. Bi an e, hasizenetik azizenetik gutxienez amalo langile bizitza galdu dute lanean, hauetatik lau araban. Saldibako zabortegian, orain dela hogeita zei egun, bi langile dezagortu ziren, eta berriri gabe jarraitzen dugu. Odoluztea ez du etenik. Laneko violentzia arazo larria da, arazo strukturala, inposatzen dizkiguten politika neoliberalen ondorio zuzena. Hilako langileen zenbakiek zer pentsatu eman beharko lukete, baina gaiak bere gordintasunean azalarazteko ez dago interesik Ego Euskal Herriko gobernuen aldetik. Ez da guzti honen atzean dagoen patronanaren inguruko eh, irakurketa politikorik egin nahi, Botere politiko zein instituzionala bain eta berriz lorrakatzen dira patronalaren ondoan. Beraien prekarizazio politikak bultzatuz eta babestuz. Izan ere, prekarietatea enpleguaren kalitate eskasa eta prebentzio neurri egokiak hartzea ez hartzea dira. Lan iztripu eta gaizotasunen oinarrian dauden egiturazko arrazoiak. Azpi kontratazioa, aldi baterokotasuna, kontratu partzialak, lan biziak, formakuntza eza. Larriena, honen atzean dagoen zio bakarra, enpresen diru gozea da. Lan kostuak murriztu eta irabazitasak mantentzeko eta handitzeko prekarietatean sakontzen dute. Batzuk diru gehiago irabazten jarraitzeko, gero eta langile gehiago dira egunero egunero beraien bizitza arriskoan jartzea behartuak izaten direnak, baita hiltzen diren langileak ere. Istripuia guztiak, oinarrizko segurtasun neurri batzuekin ekidin zitezkeela azpin nahi dugu. Prekarietategoera gordinetan gertatuak baitira, eta horrelako kasuek agerian uzten dute prebentzio arloan atxera goazela. Hau oso larriala, hilako hauek ekidin zitezkeen eta. Lan gorakada ez da jarduera ekonomikaren askundiaren ondorioa. Erakundeek orain arte esan duten bezala. Prekarizazio politikaren ondorioa baizik. Baita, erakunde hauek, lan osasunean egiten ez duten kontrol zehatzarena ere. Lan arriskoen prebentzioan behar diren neurriak hartu eskero, eta sortutako enplegua kalitaztezkoa izan eskero, lan ez beharrek ez lukete zertan igo behar. Lan egiteagatik da hilakoa egotea eskandalu bada. Konfebazket ez du arazoni buruz ezer jakin nahi. Osalaneko zuzendariaren txat, lan, istripo, lan istripuak gizarte osoaren porrota dira. Patronalari, erakundeei, gobernuari, haien gizunak enduz. Euskal erakundeen ahotik ere ez dugu prekarizazio politikaren salaketarik entzun. Badesa baino ez. Ez familia eta lankidekiko benetako elkartasun mesurik ere. Langileak bakarri gaude. Hilako horien atzean dauden historio pertsonalak ez dira esagutu ere egin nahi. Lan istripuak ez dira kasualitatea. Lan harrimanen, prekadizazioaren, lan arautegiaren, azpi kontratazioaren emaitzak dira. Beraz, erantzuleak dituzte. Eta horrela izanik, instituzioi eta gainontzeko eragilei lanean ematen diren istripuak ekiditzeko, beharrezkoak diren politika errealak martxan jarri ditzaten ezigitzen dugu. Administrazioak, lan ikuskaritzak, fiskaltzak, ezin dute ezikusire, ezikusiarena egiten jarraitu. Pauzu bat aurrera emateko ordua da, arduradunak seinalatu eta ordain desatela ezigitzen dugu. Osasuna bermatuko du duen enplegua sortzeko eta prekaritatea esabatzeko enplegu politikak aldarrikatzen ditugu. Lan osasun politikak errotik aldatzea. Hori eskatzen diegu gobernu guztiei horretarako behar diren baliabide ekonomikoak eta gisa baliabideak handituz. Enpresen gaineko kontrola, ikuskaritza eta zehapen eredugarriak areagotzea, esartzea. Lanbide gaizotasunei beharrezkoa duten zentrantazuna ematea laun osasun politiketan. Lab sindikatutik argi dugu. Bizi eta lan duineak behar ditugu. Lanetik onik eta bizirik bueltatzeko eskubia dugu. Individual, familiar, Eta gizarte osaren lakra honekin bukatzeko bide bakarra borroka eta antolakuntza da. Lan harreman eta joko arauak aldatu behar ditugu. Eredu berri bat gauzatu behar dugu. Langileon bizitza eta osasuna lehetsiko duen eredua. Murga, Araba, Gehi, Zaldibarko, zabortigian dauden desagortatako bi langile. Nekez ginen elkar ganatu Indazo albiristea Gertatuak ez du ardura Jende esklabua jaiki Aldak eta datoz mundu Thank Stradias Cathe Euskal Herriko langileria! Gora zeldika elgintza eraldatzailea, irautzailea eta feminista! Gora Euskal Herria askatuta! Gora!